Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dich von negativen Energien, von negativen Gedankenmustern, Emotionen und Blockaden befreien kannst. Wer kennt das nicht? Jeder von uns war schon mal an einem Punkt im Leben, wo man sich einfach schlecht fühlt. Ja? Und ähm, dieses, dieser Bewusstseinszustand ist einfach ein ganz natürlicher Bewusstseinszustand. Wir kennen den Bewusstseinszustand, dass wir uns gut fühlen und, und glücklich sind und dann kennen wir auch natürlich das Gegenteil. Ja? Ähm, die Kunst ist es jedoch, sein Leben so zu gestalten, dass wir so oft wie möglich in diesem glücklichen Zustand sind und in dieser Freude und so selten wie möglich, wenn es geht, in diesem negativen Zustand. Ja? Ähm, in manchen Sinnen nennt man das positive Energie und negative Energie. Und man sagt so oft, äh, wenn man ähm, sich schlecht fühlt, dann äh, ist man in so einem negativen Energiefeld. Du kennst es sicher, wenn du in einen Raum kommst und da sind Menschen und diese Menschen haben gerade zuvor gestritten und haben sich angebrüllt und so weiter dann fühlst du eine Sekunde, nachdem du in den Raum hineingekommen bist, dass hier eine negative Schwingung ist, ja, durch deinen sechsten Sinn und diesen Sinn hat jeder. Und diese negative Energie ist existent, weil wir können sie fühlen. Auch wenn wir nichts damit zu tun haben, was gerade in der Raum abging, auch wenn wir nichts wissen, ähm, dass da was sein könnte, wir gehen rein und spüren sofort, hier stimmt was nicht, ich fühle mich selber gleich schlecht. Ja? Und das ist, ähm, das ist das Bewusstseinsfeld, was existiert. Und ähm, in diesem Video geht es ja darum, wo ich dir eine Methode zeige, wie du dich von diesen negativen Bewusstseinsfeld, die ja auch existieren, ähm, raus kalibrierst, könnte man sagen, ja? raus manövrierst. Ja? Äh, und zwar, das funktioniert mit der 417 Hertz Solfeggio-Frequenz. Die Solfeggio-Frequenz gibt es ja schon seit mh, hm, der Antike. Und da wurde schon herausgefunden, dass damals schon diese Frequenzen, die Kombination zwischen 3, 6, 9 und aufbauend sind, ähm, dann eine ganz spezielle Frequenztonfolge dazu führen, dass es gewisse Eigenschaften im menschlichen Bewusstsein verändert. Ja? Sogar der Nikola Tesla wusste das damals schon. Ja? Und die 417 Hertz Solfeggio-Frequenz ist dafür bekannt, man sagt so, das ist die Frequenz des Universums, die Frequenz der Schöpfung. Ähm, und diese Frequenz hat den Fokus oder den, die Spezialeigenschaft, dass sie dich von negativen Energien, von Blockaden und so weiter einfach befreit. Also anders gesagt, wir kommen alle irgendwann im Leben in einen Augenblick, wo wir uns einfach schlecht fühlen und einfach sagen, bah, heute geht es mir einfach nicht gut. Ja? dann kann man diese Frequenz hören und unmittelbar danach wird sich das auflösen. Ja. Ähm, aber es wird sich nicht nur auflösen, dass man sich danach in einen anderen Bewusstseinszustand verhält, sondern äh, es können auch Lebensereignisse unmittelbar danach auftreten, die dir ähm, die dich grundsätzlich aus einem Muster, in welchem du schon vielleicht länger drin steckst, ja, äh, befreien und dich daraus rausholen. Ja. Ich habe dazu selbst, als ich diese Frequenz gehört habe, eine eigene ähm, DMT-Erfahrung mit dieser Frequenz gemacht. Und da mache ich auf meinem eigenen Kanal, auf meinem Marco C. Lornes Kanal, einen eigenen Erfahrungsbericht dazu. Auch am heutigen Tag, also ich verlinke es dir unter diesem Video, dann kannst du dir das Video ansehen. Auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung, wo ich selbst eine große Erkenntnis hatte in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den ganzen Energiefeldern und wie man sich, äh, wie ich mich durch diese Frequenz selbst davon von einem Muster, was ich hatte, befreit habe. Und das war eine volle Auflösung, die ab jetzt einfach nicht mehr existent ist. Ja? Und wir Menschen sind durchgehend in solchen Mustern verstrickt und diese Muster sind ja immer aktiv. Und diese Frequenz hilft halt, ähm, dich von diesen Mustern zu lösen. Okay, gut. Ähm, wo hilft sie denn noch? Also Befreiung von negativen Energien, ähm, die Aura zu reinigen, sagt man, dann ähm, die Veränderung, also äh, positive Veränderungen im Leben herbeizuführen, also dich auf eine positive Zeitlinie hinzubringen, ähm, dann ähm, mit Veränderungen besser umzugehen, weil viele Menschen können schwer mit Veränderungen umgehen, äh, vor allem in dieser äh, in, in dieser Corona-Krise, die wir jetzt alle durchlebt haben, kommen, eine, kommen große Veränderungen und da können wir nichts dagegen machen. Und da kann man sich leichter darauf einstimmen äh, und die Auflösung von belastenden emotionalen und gedanklichen Mustern, wie ich schon erwähnt habe, das ist so der Fokus von dieser Frequenz. Ja? Und ähm, auch wenn man glaubt, dass man selber keine hat, kann ich <laughs> bestätigen, man hat sehr viele und man ist sich dessen gar nicht bewusst. Ja? Ähm, gut, das Spezielle oder das, ganz, das Einzigartige an dieser Solfeggio-Frequenz ist, wenn du die anderen Solfeggio-Frequenzen kennst, dann weißt du ja, dass das eine ganz, ganz besondere Serie ist. Und zwar ist es eine Abenteuerserie. Das heißt, die Musik und alles ähm, ist aufeinander aufbauend und wird, da wird eine Geschichte erzählt. Und bei dieser habe ich versucht, diese Geschichte ganz, ganz ähm, spannend zu machen. Ja? Und zwar, es geht ja um das Auflösen, um das Auflösen von negativen Mustern. Ja? Ähm, und äh, somit äh, kannst du dir diese Frequenz vorstellen als eine geführte Meditation nur ohne Sprache. Ja? Also ich erzähle dir nichts, aber du wirst diese Geschichte selbst erleben und diese geführte Meditation erleben, obwohl ich nichts sage. Das ist, das ist so das Interessante an dieser Frequenz, ähm, weil diese Frequenz fängt am Ozean in Hawaii an. Also das Ganze ist natürlich mit einem Bisonics äh, 308D Audio Sound aufgenommen. Also wenn du Kopfhörer hast, hörst du von überall das, das Meer von da hinten rauschen und das, das, die, die volle 360 Grad Bewegung, als ob du wirklich dort stehst. Das, du, das Ganze beginnt in Hawaii am Strand. Ähm, und du gehst dann ins Wasser hinein. Das ist so die, es gibt genau sieben Phasen. Ähm, die erste Phase ist halt, du bist am, am Strand und gehst dann in das, in das Meer hinein. Ähm, und dann kommt die zweite Phase, wo du untertauchst unter Wasser. Ähm, und dann kommst du sozusagen in die Tiefe des Wassers. Äh, und dann geht es in eine Unterwasserstadt. Und in dieser Unterwasserstadt kommen sphärische Musik und äh, du wirst wirklich merken, okay, ich bin jetzt in einer Unterwasserstadt. Die Musik wird dir das schon zeigen. Äh, und dann geht es wieder nach oben und wenn du, wenn du aufgetaucht bist, äh, landest du nicht dort, wo du, wo du untergetaucht bist, sondern in einer, auf einer tropischen Insel. Ja. Ähm, und ähm, dann bist du auf dieser Insel gehst dann in den Wald hinein, ähm, hörst dann diese tropischen Tiere, diese ganzen verschiedenen Tierarten ähm, und dort verweilst du und dann fliegst du in den Himmel. Ja? Du kannst das Ganze als Reinigung bezeichnen, also dir vorstellen, dass heißt, du stehst dort, wo du gerade bist und dann gehst du ins Wasser und reinigst dich, äh, befreist dich durch diese Unterwasserstadt von deinen ganzen Emotionen, von diesen ganzen negativen Glaubenssätzen, Energiefeldern und tauchst dann in einer anderen Realität auf, in einer tropischen Insel und diese Vögel dissoziieren dich und machen einfach ein neues Weltbild, ein neues äh, Gefühl von wer bin ich, wo bin ich und so weiter. Ja. Dann ähm, geht es in den Flug und zwar du fliegst dann los entfernst dich von dieser Insel, alles wird leiser und du hörst dann den Wind und fliegst in den Himmel zu den Wolken. Ne? Das ist sozusagen das, das Hinkatapultieren auf eine höhere oder andere Zeitlinie und das Entfernen von diesen ganzen Energiefeldern. Ja? Äh, und dann geht es in die siebte Phase rüber, wo du in den Kosmos eintauchst. Und da habe ich was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Und zwar, du fliegst dann in den Kosmos hinein, da kommt dann auch eine kosmische Musik und Gleichzeitig habe ich dort von der NASA Originalaufnahmen vom Universum für dich da eingespeist. Das heißt, du wirst dir dort wirklich nicht nur vorstellen können, dass du wirklich durch das Kosmos fliegst, weil du hörst auch das, was wirklich hörbar ist im Kosmos. Und diese Sphärenmusik ist, die geht immer von der Lautstärke runter und drauf in so Wellen und am Schluss der letzten acht Minuten verschwindet diese Sphäre komplett und du hörst nur noch die Musik vom Kosmos. Ja? Und in diesen letzten 20 Minuten hatte ich äh, äh auch meinen, meine DMT-Erfahrung, die ich dann im anderen Video ganz genau vorstelle äh, oder dir erzähle. Ähm, und so funktioniert die Frequenz, also das ist ein volles Abenteuer und du kannst es wirklich sehen als eine, als eine Reinigung und als eine Entfernung von negativen Systemen. Äh, du gehst unter das Wasser, reinigst dich, äh, kalibrierst dich dort neu in der Unterwasserstadt kommst dann woanders hin, an einen schönen Ort, wo paradiesische Vögel und Zustände sind und dann fliegst du in den Himmel und entfernst dich von diesen ganzen Energien und Systemen und dann bist du im Kosmos und da, dort, das ist ja auch die Frequenz der Schöpfung und ähm, dort wirst du dann connected äh, mit, mit dem Universum, verbindest dich und kannst dann sozusagen auf eine neue Zeitlinie kommen und erlebst dann etwas ganz Interessantes und ähm, ja, und danach fängt dann wirklich eine neue Zeitlinie an, weil ich, hab's, ich werde es im anderen Video dann genau erzählen, was dann passiert ist. Nicht nur physisch, sondern ähm, also auf der einen Seite DMT-Trip, mental und dann auch nach dem Aufwachen ein physisches Erlebnis, wo, sich die, wo du merkst, dass sich deine physische Realität komplett neu angepasst hat und du auf eine neue Zeitlinie gekommen bist. Gut, das war's. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit der Solfeggio-Frequenz. Ich könnte noch viel mehr darüber reden, aber geh mal auf die Webseite und schau dir das alles an. Ich habe die ganzen äh, weiteren Informationen dazu im Text unten und schau dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo an, das ich auch immer parallel hochlade, dass du einfach diese Frequenz richtig nutzt und äh, am effektivsten dann damit deine Ergebnisse produzierst. Also viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.